Lime. Eu tenho um sonho. Um sonho alto ainda. Eu estive na peça de teatro nos Estados Unidos. Foi uma inspiração para mim. A Patrícia me procurou falando que precisava de uma professora para a filha dela, é, queria muito ser atriz e tudo mais, que já tinha feito teatro no Brasil. E, e ela falou assim, ah, mas tem um, um, um porém, a minha filha tem síndrome de Down. E aquilo meio que passou reto pela minha cabeça, eu não pensei, né? Não, não, não computou, né? Não, não, não caiu a ficha. Então, you go away. Aqui, aquela mesma palavra artes. Eu amo artes. Não com uma escritora e pela atuação. E aí foi que a Tatiana falou pra mim, eu escrevi uma peça. Falei, <laughs> ok, escreveu uma peça, vamos me dar a sua peça. E ela me deu a peça com cinco páginas, sem pontuação, é, quase como que um, um James Joyce de cinco páginas com 19 personagens, e a história fazia um, era perfeita. Né? Tudo ligava, tudo perfeito. E eu cheguei para a Patrícia e falei, Patrícia, isso aqui é um, uma peça. A Patrícia falou, não, mas a gente tem que colocar num formato, não sei. Eu falei, não quero formato, eu quero ela assim, totalmente dissecada, totalmente quebrada. Eu quero essa peça dessa forma. Flow through the air, flow through the air flow through the air. A peça trata de um preconceito como a síndrome de que a Bela tem. Que a vida dela, os pais maltratam, que ela não pode viver a vida, não pode, e que namora com um totó. É, é, é um vilão que, que, que, que é a Bela, que maltrata pior que os pais. Maria Bela tem um grande sonho. Ela amou na, amou na vida dela, que é o Bruno. Mas será que ela consegue? Quando a Tatiana está no palco, eu não vejo a Tatiana como uma pessoa com síndrome de Down. Eu vejo uma pessoa que tem talento. Eu acho que ela é muito presente. É uma palavra, ela tá, ela tá aí sempre. Então para mim foi muito lindo porque quando você tá em cena com ela, ela ela não tá pensando em outra coisa, ela sempre tá vivendo o momento. That being said, in an acting environment, I've never worked professionally with someone. I know with a lot of moving and, and physical contact, I wasn't sure what to expect. Um, but as, you know, Tatiana is so incredible. Her coming in with fantastic energy and and uh, and jumping right into the midst of everything, uh, it was has been a fantastic experience. Não existe agora vamos ensaiar, a Tatiana fica de lado um pouquinho e depois a gente inclui ela. Não, o processo de inclusão é de inclusão. O processo existe, ele é por si só. Incluímos todos, todos estamos incluídos, não só a Tatiana. É um processo de inclusão total. Esse é o elenco e são é minha inspiração para vir ao tema. Inspirei uma música né, da mamãe que eu adoro, chama Ai Cara Grime. Eu me inspirei muito com outra música, me emociono. Essa é a minha música, meu tempo. I have a dream, a song. A Tatiana é uma pessoa completamente aberta, ela recebe todas as pessoas da mesma forma, não existe pré-julgamento da parte dela, ela não uh, vê como você está vestido, como você se comporta, como você olha para ela, ela está aberta para você. Então, se você está aberto para ela, é um encontro como dois seres humanos deveriam sempre se encontrar. consegui realizar. Foi a batalha, foi, foi, foi, eu consegui. Eu não penso lá negativo nas coisas. Eu sempre penso no lado positivo, na música que eu quero e nas minhas garras. Hay una responsabilidad de dejar el mundo mejor que cuando llegamos. Y voy a llorar. <laughs> Um, estamos muy conscientes de que lo que nosotras hacemos tiene que tener un eco en el mundo. Y tenemos un, sentido de responsabilidad muy fuerte, muy fuerte en todo lo que hacemos. Como nos conducimos como personas, como mujeres y como artistas. Se vocês querem realizar seu sonho, só ir à batalha e nunca desistir.